Всем привет, дорогие друзья! Хочу вас познакомить с проектом Wise Deposit, который работает уже более 6 лет. Как вам начать зарабатывать Wise Deposit? Первое. Вам нужно зарегистрироваться по моей ссылочке, которая будет внизу видео. Вы регистрируетесь. Вам при регистрации дают бонусные 10 долларов. На эти 10 долларов вы создаете инвестицию вы заходите в график выплат. И создаете вклад на самой первой неделе. У вас самое первое. И нажимаете «Создать». Вписываете сумму 10 долларов. Вписываете любое название. И нажимаете «Добавить». После этого у вас отобразится в графике выплат на первой неделе. И каждую, каждую неделю вы делаете эту инвестицию на 10 долларов. И вы можете зарабатывать на полном пассиве без каких-то вложений. 1 доллар в неделю и 4 доллара в месяц. Если вы хотите зарабатывать, соответственно, больше, то нужно больше инвестировать. Минимум хотя бы 20 долларов у два плюса. При регистрации вы получите 10 долларов, и за первый вклад вы получите еще 10 долларов, и в общем у вас уже будет 20 долларов ваши и 20 долларов бонусные. На эти средства вы создаете программу. Ну, на, ну я вам советую начинать с 20 долларов. Вы создаете программу на первой неделе в графике выплат, на вторую неделю и на третью неделю. После, как неделя пройдет, вы создаете уже на второй неделе уже с выплатой 22 тета. И у вас уже со второй недели идет пассивный доход 2 доллара в неделю или 1 доллар в неделю, если вы без вложения. Тут можно получать за приглашение друзей, если он тоже инвестирует то вы получаете с их вкладов по 10% от их взноса. Например, он 100 долларов инвестирует, создает на них программы, и вы уже автоматом зарабатываете 10%. Это 10 долларов и 100 долларов. Чем больше сумма, тем больше, соответственно, вы и зарабатываете. Основной счет это вы можете выводить. Предоплаты идут на это счет, который программы идут, вы на, на эти средства создаете программы, а основной счет это куда выплачиваются ваши проценты. Промосчет это ваши промокоды, сейчас идут повышенные доходности по 14 неделю. Состояние программ – это выплаты недели, сколько у вас ожидается, ваши вклады программ в данный момент и ожидающие выплаты по всем программам. Адаптация проходит по этим программам раз в 4 недели мой капитал по всем программам, ну и сколько я сделал вклад в данный проект. Индекс взаимопомощи, сколько я оказал помощь проекту и моя текущая карма. В течение 4 недель карма должна превышать 100%. Это, вот это активные мои программы, которые я создавал. Например, вот видите, я создавал ему 40 долларов показывать, когда будет выплата вот через одну неделю, в среду и время. И указывается, сколько у меня сумма выплата будет. Ничего тут сложного нету, все легко и понятно. Если хотите зарабатывать без вложения, то инвестируйте эти бонусные 10 долларов и получайте пассивный доход 1 доллар в неделю. Но вам обязательно нужно будет пройти верификацию вы должны быть совершеннолетним или совершеннолетней от 18 лет. Тут ничего сложного нету. На пассиве можно зарабатывать. Если вы хотите побольше денег зарабатывать, то, соответственно, нужно больше валют. Проект очень надежный, работает по всему миру. Уже на проекте не первый год. Уже зарабатываю очень, ну, понемногу, ну, зарабатываю, ну, 20, ну, 30 долларов в месяц. Будут вопросы, пишите в комментариях. Ну и оставляйте свои контакты, если кому-то что-то заинтересовало. Ну, после регистрации с вами я обязательно свяжусь. По любым вопросам можете мне писать. В Ютубе, или я вам отвечу после регистрации. Тут ничего сложного. Помощь есть. Вот можно помощь запросить. Вам после регистрации даже свяжется поддержка. Ответит на ваши все вопросы. Как начать и, и стартануть правильно. Все зависит от вашей стратегии. Тут можете написать вот стратегии участия, расчет, консультации. И пишите ваш вопрос там какую там сумму вы хотите там инвестировать, например. Ну, по-любому. Или другой вопрос, любой. Ничего тут сложного тоже нету. Промокоды, как видите, сейчас весенний пром идет в данный момент. Идет повышенная доходность. Вот видите, у меня доступно сейчас 6 недели по 14. Вот вот вклад у меня вот 10 долларов 64, я получу бонусом еще 3 доллара 40 центов. Чем выше неделя, тем выше у вас бонус идет. Вот, на седьмой неделе 34, 35 и до 41% бонуса. Вот 100 на 14 неделе вот 100 инвестируете, плюс вам бонус плюс 41 доллар. В течение 4, 14 недель вы его получите тут все легко и просто каждую неделю инвестируйте делайте программы тут ничего сложного нету можно легко стартовать и зарабатывать хорошие деньги всем друзья удачных инвестиций Инвестируйте только те деньги, которые вам в ближайшее время не нужны. Все зависит от ваших возможностей. Чем больше инвестируете, тем больше зарабатываете. Чем меньше инвестируете, меньше, конечно, и зарабатываете. Будут вопросы, пишите, звоните. Всем удачи, всем, друзья, пока.